අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘති වාර්තාකරණය ප්‍රමුඛයා සියත උදෑසන ප්‍රවෘති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමෙන් අවධානය පුවත් සිරස්ථල වෙත. සියත මර්ධනය කරන්න ආණ්ඩුවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අර්ගලේ නීතිචයෝ සියත වෙනුවෙන් හඬ නගයි. දහසේ වතාවක් IMF වලින් ගත්ත ණය සහ ගත්ත අය මොකද කළේ? අද ටෙලිවැකියෙන්. Thank you. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. පොඩි එකෙකු අලුත උපන්නහම ඒ කාලය අපේ ගෙවල්වල උළුවස් එලියෙනවා බාලගිරි දෝෂය අද නෙවෙයි හෙට කියලා නේද. මේ කතාව විස්තර කරන්ට ගියෝත් ඉතින් ටෙලිවැකිය ඊටම වෙන් කරන්ට වෙනවා. මෙහෙම ලිව්වේ පලාත් පාලන චන්දය ඉතින් අද නෙවෙයි හෙටනේ නේද ආය සැරයක් ඇහුන නිසයි එහෙම ලිව්වේ. හොඳේ රටක ජනතාවගේ මූලික මානව අයිතිවාසිකමක් චන්ද බලය. ඒ සඳහා තමයි ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පත් කළේ. හරියට අර මහජන උපියගිතා කොමිසම ආං ඒක වගේ නේද. නමට මොන ස්වාධීන කොමිෂන් සබහ දැම්මත්න් හෙට දවසේතන් මොන දූෂණ විරෝධී පනත් ගෙනාවත්න් එසිියල්ල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සියල්ලට ඉහලින් තබා ඇති විදායකයට යටත් නම් ශිෂ්ට සම්පන්න ලෝකයේ පිළිගැනීම සැමට්ට සමාන නීතියේ ආධිපත්‍යය එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. අපේ රටේ සියල්ලටම උඩින් විදායක බලතල තබා තිබෙනවා. සබුද්ධික මිනිසුන් එක්ව දිනක මේ අංගවි මූලිකල ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළේ නැත්නම් අනාගතයේ බලයගන්න ඕනෙම අයකු තම අසීමිත විදායක බලතල භාවිත කරන්නට පුළුවන්. නීතියට යුක්තියට සම අයිතිවාසිකම් නැති ලෝකේ බොහෝ රටවල ජනතාව වින්ද දුක හා විඳින දුක ඊට කදිම උදාහරණ හොඳේ අප මේ අත්විඳිමින් සිටින චන්දය කල් දැමීමේ බාලගිරි දෝෂයට හේතුව මේ විදායක බලතල බව ඉතිහාසය දවසක ලියලතියාවේ. හොඳේ දැම් බලමු IMF ණයදිහා ජනපති රනිල්ගේ සිට පොහොට්ටුවෙත් බොහෝ අය කියන්නේ එය අප ලැබූ ජයග්‍රහණයක් බවයි. එදා රාජපක්ෂ ලබ මහා ඉහලින් ඔසවා තැබූ සමහර පොහොට්ටු දේශපාලනක්ඥින් දැන් පවසන්නේ රාජපක්ෂ කෙනෙකු අදත් සිටියා නම් ණය නැති බවයි. නේද ණය හම්බෙන්නේ නැති බවයි. හොඳේ ඒ තරමටම අද බොහෝ පොහොට්ටු සාමාජිකින් රනිල් කරණය වෙමින් සිටින බව පේනවා. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිගේ පැත්තෙන් ඔහුට සතුට දනවන කාරණාවක් වනවා සරකාරාට කිසිදු සැකයක් නෑ. මන්ද අනාගත ජනාධිපතිවරණයකදී රනිල් බික්‍රමසිංහට පොහොට්ටුව සේම ඔහුගේම පක්ෂයටද නායකත්වේදීමට අවස්ථාවෝදාවන නිසා නේද. දැන් අනාගත දේශපාලන පොරපිටිය වෙනස්වමින් තිබෙනවා හැබැයි. වත්මන් බහුතරයක් අසන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඊට කදිම උදාහරණයක් තමයි දාසේ වතාවක්ම IMF ගිය එක. දාහත් වතාව මේ ගියේ. ඒ ගිය අවස්ථාවලදී අපට කීයක් ලැබුණද. ඇයි මේ රට හදන්න බැරිවුණේ. අන්න ඒ නිසාම අද දල සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කරන්නට තීරණය කලා මොනවා ගැනද දන්නවාද. අපි IMF ගේ වතාවල් සහ ඒ ඒ අවස්ථාවල ඉල්ලූ ණය ප්‍රමාණ ලැබුණ ණය ප්‍රමාණ හා කෞද බලය හිටිය කියලා. දැම් මේ IMF විතරයි හොඳේ ලෝකේ වෙන වෙන බැංකුවලින් වශයෙන් වෙන වෙන විදිහට ගත්ත නය මේකට නෑ හරිද අපි මුලින්ම IMF නයක් ඉල්ලලා තියන්නේ එක්දහස් නමසේ හැට පහේ ජනවාරිවල. ඉල්ලූ නය ප්‍රමාණය හරි පොඩි ගානක් ඒ කාලෙ හැටියට ලොකු ඇති ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තිහයි. IMF එක අප ඉල්ලූ නය මුදලෙන් දීලා තියෙන්නේෙත් සියට හැත්ත පහයි එකනර මිලියන තිහෙම දීලත් නෑ එදා රට කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. එක්දා සම්සේ හැට හයේ ජූනි මාස විතර තව ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විසි පහක් ඉල්ලලා තියෙනවා. විසි පහක් හරිද එදා IMF එක සියට සීයක්ම දීලා තියෙනවා ඒකැනි ඉල්ලපු රුපියල් මිලියන විසි පහම දුන්න එතකොටත් රට පාලනය කළේ එක්සච්ඡාතික පක්ෂය ඉළඟට එක්දහස් නමසේ හැට අටේ ඒකැන තුන්ගනි වතාවට අයම ෆිල්ලපු වෙලාව. එදා ඉල්ල තියෙන ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විස්සක් ොඩි ගණන් ඒවා ඒ කාලි හැටිට ලොකු ඇතිය ඒ විස්සම ලැබිලා තියෙනවා එදත් රට කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් හතරවෙනි වතාව. එක්දහස් නමසේ හැට නමයයි එක්දහස් සම්සී හැත්තෑවයි අතර ඔය තමයි හතරවෙනි අවස්ථාව. එදා අයම එක නිල්ලූ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකාලුන් ඩොල මිලියන විස්සක්. ඒ විස්සම ලැබුණ රට කළේ එක් සච්ජාතක පක්ෂය. එක්දාසමසේ හැත්තේක එක්දාසමසේ හැත්ත දෙක අතර පස්වෙනි වතාව නය ඉල්ලලා තියෙනවා. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විසි පහක් ඉල්ලලා තියෙනවා විසි පහම ලැබුණ. එදා රට කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. එක්දාසමසේ හැත්ත හතර එක්දාසමසේ හැත්ත පහ ඉල්ලූ නාය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තිහයි. හැබැයි එදා අයම්F එක මේ ඉල්ලූ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තිහෙන් සියයට විසිනමයක් පුංචි ගානත් තමයි දීලා තියෙන එදා රට කළේ ශ්‍රී ලංකානේ දහස් පක්ෂ සිරිමාවෝ මැතිනිය එක්දස්නමසේ හැත්ත හත හැත්ත අට ඔන්න එක පාරටම ඉල්ලපු ගාන ඩබල් ට්‍රිබල් වුණා ඉල්ලූ ගාන තමයි ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකසිය දොළහක් ඉල්ලලා එකසිය දොළහම ලැබිලා තියෙනවා හැබැයි රට කළේ ජR ඒ කියන්නේ UNP ඉට පස්සේ එක්දාසමසේ හැත්තනමේ අසුව එක අතර ඉල්ලපු ගාන දන්න ඉන්නවද ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සිය තිස්සායක් තුන්සිය තිස්සායක් ඒකැන්නේ තුන්සිය තිස්සයෙන් තුන්සේ තිස්සෑම ලැබුණ සිරිසියක් ලැබුණ අයම එක එක එදා දුන්න එදා රට කළේ ජාර්චාවර්ධන ඒ කියන්නේ UNPය. ඔන්න දැන් නවබෙනි අවස්ථාව නවනි වතාවට IMF නය ඉල්ලවා ඒක්දාසනසය අසුත්තුන අසු හතර කාලේ. ඉල්ලූ නය මුදල ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකසේ පහ හැබැයි ලැබුණි සීට පණහයි භාගයයි හම්බුණේ එදා රට කළේ ජයර්ජයවර්ධන සහ UNPය. ඔන්න දැන් මේ දසවැනි වතාවට නයඉල්ලවා ඒ තමයි එක්දාසමසය අසු අට එක්දාසමසය අනු එක. ඉල්ලු ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය දාහතරක් දෙසිය දාහතරම ලැබුණා. එදා රට කළෙත් ජR සහ UNPය. ඔන්න දැන් එක්දාසමසේ අනුව එකයි අනු පහ අතර එකොළොස්වැනි වතාවට. හොඳේ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හාරසිය පනස් පහක් ඉල්ලනවා ආරසිය පනස් පහක්. ලැබිල තියෙන්නේ සියට අසූතුනයි. එදා රට කළේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපති හැටියට ඒ ැන UMPම තමයි. ඉට පස්සේ දෙදස් එක දෙදස් එකේ තමයි දොස්වනි වතාවට ඉල්ලුවේ ඉල්ලූ ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය පනස් හතරයි. ඒ දෙසිය පනස් සතරම ලැබුණා එදා රට කළේ පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ ජනාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා අගමැති රනිල්. දෙදස්තුන දෙදස් හය අතර තමයි දහතුන්වනි වතාවට අයMFගේ. ඉල්ලූ නය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකසියානු අටක් ලැබුණ සියයට දාහතරයි පොඩි ප්‍රමාණයක් තීරණයක් ලැබුණේ හරිද හරි අඩුයි එදා රට කළේ ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා අගමැති රනිල් දෙදස් තුන දෙදස් හය ඔය අතරවාරේ ඒකැනෙ දා හතරවෙනි වතාව හරිනි එවලේ ඉල්ලවා ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සේ හැටාට ලැබුණේ සියට දා හතරක විතර අඩුගාන කරද එදා රට කළේතුන් චන්ද්‍රිකයි රනිලුයි. ඉළඟට දෙදස් නමේ දෙදස් දොළහ අපි පාලොස්වනි වතාවට නයිල්ලවා ගාන දන්නවාද. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙදස් පන්සිය හැට හයක් ඉතිහාසේ එදා වෙනකොට තිබුණු ඉල්ලපු නයවලින් ඉහළම නය ප්‍රමාණය ඒ ගානම ලැබුණා. නමුත් මේ කොහ කොහොමද ඉතින් අයේ ගාන වැඩිවිල්ල නේද රට කළේ කවුද දන්නවාද ජනාධිපති මහින්ද. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය. හොඳේ ඔන්න දාසේවෙනි වතාව. දෙදස් දාසේ දෙදස් දහනමේ. අයඉල්ලවා. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එක්දාස් පන්සිය හතක් ගෝමද ගාන එක්දාස් පන්සිය හතක්. හැබැයි ඉවලේ ලැබුණේ සියට හැට හතක් විතරයි. එදා රට කළේ ජනපති මෛත්‍රපාල අග මැති රනිල්. හරිද දැන් ඔන්න දාහත්වනි වතාව මේ පාර ඉල්ලුව ගාන කොහොමද ඉල්ලුවේ පොඩි පහේ ගානක් නෙමෙයි ඉල්ලුවෙනෙමේ දෙන්නම් කිවේ හොඳේ ඇමරිකානු ඩොල බිලියන තුනක් වාරික හතරයි මාස හතලිස් අටයි නේද මේ පාර ජනපති රනිල් එමනේද ඕ අගමැති දිනේශ් පාලක පක්ෂය පොහොට්ටුව. දැන් හැමදාම නයට අරන් නයට අරන් දැන් ආයෙත් තව තවත් නයළඟ හඬා වැටනවා නේද බංකොලොත් රටක් කියන වෙලාවකට නෑ කියන. අදට එපමණයි හොඳේ ලියන්නේ සෙස්ස පස්සට තියන්නන් දැන් තේරනවාද නයගත්ත විදිය සහ නයවල ප්‍රමාණය. සියත ටෙලිවැකයට විශේෂ කාරක සභාවක් පත්කර එහි නිර්දේශ නීතිපතිවරයාට යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් යෙදිනත් පාර්ශව කිහිපයකින්ම චෝදනා එල්ල වුණා. මේ රට තුළ සත්‍ය අනාවරණය කරන බය නැතුව අදහස් ප්‍රකාශ කරන මාධ්‍යවේදීන් අතුරුදහන් වුණා. ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් මහමග ඝාතනය වුණා. නමුත් අද වෙනතුරු අපරාධකාරයෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. ඒ ආකාරයට මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා මේ රටේ මාධ්‍යන්හි කටවහඬ. ඒ සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක වන තැන මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා රටේ පවතින නීතිය පාවිච්චි කරලා මේ මාධ්‍ය ආයතන මර්ධනය කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ වෙනකොට සියත මාධ්‍ය ආයතනයේ ටෙලිවැකිය කියනේ ජනප්‍රිය වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන ලාල් මාවලගේ කියන මාධ්‍යවේදියාව මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවක් මගින් සකස් කරන ලද වාර්තාවක් අරඹයා නීතිපතිවරයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සඳහා උපදෙස් පතන්නත් ඒ වගේම ඉතාමත් සැකමුසු විදිහට මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට ඒ නිර්දේශයන් යොමු කරන්නත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. බොහොම පැහැදිලි මේ උත්සාහ කරන්නේ රටේ නොබියව ප්‍රශ්න කතා කරන මාධ්‍යවේදීන් නීතිය හමුවට පමුණලා ඔවුන්ගේ හඬ නිහඬ කරන්න අපි පැහැදිලිවම කියනවා රටේ ජනතාව දැනුවත් කරපු ඇත්ත ප්‍රශ්නය නොබියව කතා කරපු මාධ්‍ය වෙනුවෙන් මේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාවත් අරගලයේ නීතිඥෝ සංවිධානය විදියට අපිත් එක පවුරක් විදියට පෙනී සිටිනවා කියන කාරණාව. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා සියත මාධ්‍යවේදී අපේ හේමන්ද මාවලගේ මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා බරපතල ලෙස මර්ධනය කරන්න පිමුරුපත් හදනවා. දැන් අර ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයාද මේ පනත ඉදිරිපත් කරහදන්නේ. එතුමාගේ සෙල්ලම් ටික බොහොම එතුමා දැන් අපීල් කෝට් එකේ පිහිටෙන් එළියේ ඉන්නේ. මේ ලාල් මාවලගේ මහත්තයාට තියෙන අත තමයි හෙට අනිත් මාධ්‍යවේදීන්ට අත තියන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන ඒවට රැස් වෙන්න එපා. එහෙම කරන්න කරන්න ඕගොල්ලෝ ඔය පුටුවලින් බැහැලා යන දවස වැඩි ඈතක නෑ කියලා අපි සිහිපත් කරනවා. මාධ්‍ය මර්ධනයට දැන් කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා. සියත මාධ්‍යයේ ටෙලිවැකිය කරන මාවලගේ මහත්මයාට පුදුමාකාර විදිහේ මරණ තර්ජන කරලා තියෙනවා. මම ජනාධිපතිරගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මාධ්‍යයට අත තියන්න යන්න එපා. මාධ්‍ය තුලින් තමයි ඔබතුමාලා ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ. විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය කෙනේ මූලික කුණ තුنين එහාට ගත්තොත් බොහෝ අය කතා වෙන හතරවෙනි කුලන තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක ජනමාධ්‍ය වල ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒතකොට මේ සතියෙම අපි දැක්කා ඒ ජනමාධ්‍යවල ස්වාධීනත්වයටත් සහ මුලින්ම අකුල් හෙළන ආකාරයට සියත ටෙලිවැකියට එරෙහිව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යාජ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් යොදාගනිමින් කටයුතු කරන්න දරන ප්‍රයත්නය. එතකොට මේ තුල අපිට පේන්න තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් බලය අධිකරණය අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ ජනමාධ්‍ය නිදහස මේ සියලුම අංශ තමන්ගේ අභිමතය පරිදි හැසිරීමට දරන ප්‍රයත්න සියත උදෑසන ප්‍රෞෘති විකාශය අවසන් ඔබට සුබදවසක්.